Jo, Frente a men Corte crew Ya, yeah. si Si ANS que son las 7 y en el barrio con los míos David pasame el hood para que se me calme el frío Tu mujer no está en los de su amiga, está al lado mío Estás con los que saben, aprendiendo a dar giro La mónica si nunca nos ha sido necesaria Menos desde que nos vieron arriba un escenario Somos poco leales, mejor que falsos varios Revienten eso estéreo, estoy sonando en la radio Estamos tocando sin más, de abajo nos miran Te hablaría de flow pero no lo entendería Yo conozco tu esquina, vos no junas la mía Ah, No te hace falta calle, te hace falta mi vida Hater fuck you, estoy sonando cool Escuchalo y for you, pa' que cierres el Q con miedo tu crew, ya parecen topu Esta mierda si es real, no como la que haces tú estoy pisando duro Se me rompe el cemento No se me vaya a quedar ciego del brillo que suelto Disparo nunca dudo, atajo si va dentro El antipop lleno de baba, el resultado maestro Estoy pisando duro, se me rompe el cemento No se me vaya a quedar ciego del brillo que suelto Disparo nunca dudo, atajo si va dentro El antipop lleno de baba, el resultado maestro Flotando en el barrio voy con mis blancos Tengo estilo para pilo bien fresco Mierda con categoría de asquemo Un tabaco que alguien se ni cero. Flotando en el barrio voy con mis blancos Tengo estilo para escupirlo bien fresco Mierda con categoría días quemo Un tabaco que hay en el cenicero Salgo para el barrio y todo el mundo me conoce Comparto de esa mierda para que los pibitos goce Se quiso ser malgante pero evitó el roce Su hacha terminó conmigo dándome esa pose pose que Cosa, cosa, cosa que vos no sabes 24-7 high orinándole en tu face Consumo de esta mierda pa' poder olvidar el pain La nevada de malear, que la banda de sofé Ok, nadie me dice lo que tengo que hacer Yo me metí en esto, yo solo me llego en game La nevada se acopla los movimientos de la ley Calera en mi casa y me siento como un rey Oh shit, motherfucker, estoy sonando tan chill Traeme esa weed que la aprendemos for real, nigga Siempre activo junto con tu mi team Nada mentí, solo 100% real Salgan de la tumba, así que la retumba Pasé a esa mierda la gilada más profunda No hay que me discuta, pasé la vagabunda Desenvana su locura, de sacarlo de la funda Saque la primera, mete la segunda pego de un lado que no hace que les incumba Su baby todo el día bailándome una zumba Yo parten de este drum, está golpeando al maldito bumba Flotando en el barrio voy con mis blancos tengo estilo para cupirlo bien fresco Mierda con categoría de asquemo Un tabaco que hay en el cenicero Flotando en el barrio voy con mis blancos Tengo estilo para escupirlo bien fresco Mierda con categoría de asquemo Un tabaco que hay en el cenicero yo. Corte clic enero